שלום. שלום. צריכים להגיד שלום. היי, היי, שני, אה, מה קורה? אהלן, אהלן. וואו. מדהים. איזה סטייל! איך אתם לבושים, כן. וואו. איזה יפות אתם. גם אתם, תודה רבה. בעיניי אני מתנצלת, אבל האח לא מרשה להסתובב עם משקפי שמש בתוך הבית. <laughs> איך היה? כן? כן? אני לא חייב משקפי שמש. אני כן, האמת שקשה לי עם האור. אה, אה אנחנו מבינים אותך, זה כמו אצטדיון. ראייה מותר? לא, גם אסור. אם לי אסור, אז למה שלך מותר? אפשר לשבת לידך קצת? אני אתחיל להיכנס בדברים, בן בון. אחי, בוא נראה את הבית קצת, מה נעשה טור? מי עושה לנו טור? מימו, כן, בוא נעשה יאללה, תן לנו טור. בוא אחריי, בוא. בוא אתכם, תגיד כל הכיוונים, תקשיב. יאללה. מה קורה? פה זה נקרא, תקשיב, פה זה חלל הזמן. זאת אומרת, פה אחד צוחק, אחד בוכה. אתה מבין? אני צודק. לא. יש פה אחד הולך, אחד נשאר, זה העולמי נשאר מחוזר, זה בעד החול. זה הזמן, זה שוקע, עכשיו אנחנו פה איזה ייצור. איזה ייצור. בוא אחריי, איך שלי, בוא. בוא, קבל. עכשיו, זה, ואין את זה בכללית, אבל זה בשביל ש... אתה יודע, בגלל הסביבה. סתם לאווירה, זה בשביל הריח קוראים. זה חמימו, אח שלי, קלוט את חמימו פה בפינה, יושב בצד, צדדי, ימיני. חמימו. אני רוצה גם כאלה. בוא אח שלנו, בוא. נעשה גם כאלה, בן מרק. קבל. וואו. לא נכנס למטבח, לא נכנס, בוא אתה אמורה עלי למטבח? אה. מי כבר הספיק ללכלך את זה? אתמול הייתה פה ארוחה. תראה. סתם לא. אבל אתם יודעים שזאת לא התפאורה שלנו האמיתית. זה הדבר הכי מושלם בעולם. נכון. זה לא התפאורה שלנו האמיתית של האח הגדול, זה עכשיו תפאורה לכבוד המשימה. הבית בהרבה יותר גדול ונראה אחרת. מהמם. חייב להגיד לציין שהוא מהמם. אנחנו באנו לראות את סיה. כן. כן, היא באה. לא באתם לראות את חביבות? גם, בין היתר. בוא רגע, בוא. קבל. קצת קצרצר, רק שלי. בוא, קבל. פה. וואו. פה מקלחת שירותים, אח שלי, זה מקלחת? זה עלוב. קבל. זה פה, אה, אתה מסתכל? וואו. זה פה... זה מים חמים קרים, אח שלי, אם אתה לא יודע, אני אביא לך. אם לא ראית, אבל אין בעיה. זה, אתה יודע, סלון של בוקר, ככה, פה אתה פותח את היום על הצד הטוב ביותר. כן, זה המתנה. חושב את המחשבות, חושב על הבית, אימא, הכל עובר במוח. תמיד מה שעולה ב... זה המקום? זה המקום שנפתח הבוקר, תחמימו. בוא אח שלי, בוא. בוא אני אסביר לך בדיוק. צריך לעבוד בזה. עד לא- היום אתה גר פה כל כך הרבה זמן ואתה לא מצליח, אתה לא זוכר לאיזה צד פותחים את הדלת. בוא, לא, שלי, בוא. או, את זה רציתי לראות. תסתכל. וואו. תסתכל, זה לא מזרונים לנו של ה... עשירון העליון לנו, אתה מבין? קבל. יש אווירה? הנה, זה המיטה של חמימו, אח שלי, תסתכל. זה המיטה של חמימו, צדדית. רק את זה רצינו לראות. כיוון מערב, כיוון ירושלים, אח שלי, אני יודע. <laughs> קבל. זה, זה. רגע, בני כמה אתם? תסתכל עכשיו. 25, 26. 25, 26? אתה 26? אני 26 עוד שבועיים. יואו, אתה נראה יותר קטן. תודה. אני נראה יותר צעיר ממנו? כן. מה, באמת? לא, אני מוריד את זה כאן. יואו, איזה כיף. תסתכל אח שלי, זה המיטה שלכם, רימו, זאתי חברה שלכם חימו. אם תסתכל עליה, אם אתה רוצה לראות אותה, זאתי החברה, זאתי של החיים, אח שלי. איך קוראים לה? קוראים לה משי. וואו. כן, זה תכיר אח שלי, בבקשה, את התמונות. אה? יפה. מהממת. עכשיו בוא כן. תראה את ה... את ה... איפה כל הציוד. לא, עזוב, שם, עזוב, לא צריך. למה כל הציוד? למה זה הכי טוב? זה הכי גרוע. זה הבדים, אנחנו אוהבים בדים. דבר איתי, תראה לי את הקולקציה. פה זה פינת קולבים, אח שלי. איפה אתה? איפה אתה שם? איפה אני? לא, אני פה, אני אה, פה. בוא תשמיץ קצת. צנוע, אח שלי, צנוע בפינה. כל אחד אה? בפינה, יש לך איזה משהו מיוחד? משהו מיוחד? תן כן. לנו איזה לא מיוחד. לא, אתה מיוחד. אז מה, אח שלי, מה? בגד. בגד מיוחד? outfit. וואלה, אני לובש, אתה יודע, אני קצת בכיוון טרנינגים, יותר ג'ינסים, ואני ג'ינסים וי, אחי, תשאל קמע, הממיר שלי, הממיר! לא, לא, לא, אה? בוא, מה אתה רוצה לדבר? זה מצלמה אח שלי אתה לא מכיר? בוא נגיד משהו. יאללה, בוא נגיד משהו. אה, משהו. משהו. יאללה, בוא אח שלי, תסתכל. מה אתם רוצים לדעת? באמת, הייתי גר איתכם פה. בפרק. פחות או יותר הבנתם את התמונה, לא? קל, אני רעב כבר. <laughs> אין בעיה. האמת שכן. אני מתחיל להיות רעב בן בן. אני רוצה איתכם גם סלפי על הדרך. אין בעיה, אני סלפי. תשאירו לנו פה איזה זהב קטן. את העורב הזה. את העורב. אני את השעון רוצה. זה עורב, נכון? אני מת על הסטייל שלך. תסתכל, אתה מבין? עכשיו אתם לא רואים שנדליר שעכשיו הגיעו. השנדליר הזה שאתה רואה פה עד עכשיו הגיע. זה נחת פה, זה לא בכללית, זה לא בונים. וואו, זהב. אתה יודע מה זה מזכיר לי? את השיר החדש. אצלנו שיר חדש, קוראים לו זהב. כן. ואנחנו כן? עוד לא שמענו אותו? לא, אנחנו, לא, עוד לא שמעתם אותו. Mm, תנו לנו משפט אה, מגניב משם. אם היא הולכת לך לאיבוד, זה בגלל העין <laughs> שאני לא צריכה עליה עכשיו. לא אולי ממש נתרכז, זה פשוט יושמע כן. פה ברנדומליות. רגע, אתם לא הולכים לשיר? אולי. אני זורם, כאילו, בוא נעשה את הצחוקים, זורמים, מה? כן, זה אווירה טובה, אווירה טובה, אווירה טובה. אווירה טובה! אווירה טובה! איזה כיף. הלו, זה החדר של הרמטכ"ל, אח שלי. מה זה, זה אה, אח? זה אח? החדר של האח. זה החדר של האלוף פיגור. לעשות וידוי. פימו, אה? אתה בא? בוא, אח שלי, אין בעיה, מה. אפשר? בוא, יאללה, תלחץ, נו. נו, מה הבעיה, מה? וואי, זה מהיר! איזה מהיר. אנחנו... בוא איתנו, בוא איתנו. אין כן, בעיה, בוא. ברור שאנחנו באות. ברור שאנחנו באות.